Всем привет, с вами Лёля Чемеринская, и сегодня, мы, э, сегодня я снимаюсь не сама, а со своей сестрой. И мы решили сделать челлендж. Мы, вот здесь у нас бумажки, мы достаем бумажки, где написаны ингредиенты. Bird. Э, напомнить, э, челлендж называется смузи челлендж. Мы будем да. делать коктейли. И здесь э, всякие ингредиенты. Э, какой попался, такой мы и кидаем в наши чашки. Сейчас мы покажем, что у нас есть. Э, э, для начала покажем призы. Призы вот такие. Чипсы. Кто выпьет, э, вс... э, кто выпьет э, э всю вот такую чаш... чашку с смузи? Эти чипсы. Барни. И вот сейчас э, мы покажем вот такие вот пирожные. Пирожные вот такие вот. Вкусные очень. Итак, начнем. Так, сейчас э, мы решим, кто первый. Камень, ножницы, бумага, цуефа. Цуефа слева. Я тяну крылья. Я закрываю. Йогурт. Йогурт это очень круто. Так. немного йогурта. У нас 5 хороших продуктов, 5, 5 да, 5 хороших продуктов, 5 плохих. Дальше Настя. Я. Цибуля. Вот, ну, вот такая штучка зеленая. Это из плохих продуктов. Да. Вот так вот. Ой, я не убралась там. Ладно. Да? Нет, сейчас секунду. Вот она, это цибуля. цибуля. Апельсин. Ого. Э, два, три. уже было. Ну, не этот лук. а, вот это. Все, не помельче бери. Чтобы блендер все смешал. Ну, Теперь такой. Теперь я заходи в магазин. Думаю, мне сюрприза не ожидать. Соевый соус. Это вот это. Оно очень Блин, все пропало. Для суши это. Давай все. Э, э, Алена Шоколад, короче, видите? Шоколад. Так, эм... Ой, пропал. Манда... Мороженое! Мороженое. Ой. Думаю, будет вкусненько по выгляду. Ты вытянула его, да? Да, вытянула. бананы. Сейчас, секунду. пять, шесть, Вкусно у тебя. Кетчуп, мне реально, сегодня не мой день. Клубника. А он еще с чесноком, этот кетчуп. Да, вот, видите. Я... Яблоко! Раз, два, три, четыре, пять. У меня последнее осталось. Последнее это... Чеснок. Но ну, у нас вместо чеснока киви. Мы его тоже не используем она вкусненько будет. Сейчас мы будем это взбивать. Да. Я предупреждаю вас, надо закрыть уши. Так, закрыть уши. Сейчас. Мы должны открыть. Мы будем это взбивать. Вот крышечка. Наливаем в, в, нашу бурду. что на спуске. Закрываем. Можно сюда добавить еще. Да ладно, пока чем будет. Э, уши закрываем и... Ой, ну не закрыли. А, сейчас надо Хорошо помешать. Не, не, не, не понимаю. Хочешь на ручку помешать? А мы еще помешаем? Дальше я. И вот так умею его мешал. Сейчас мы его украсим. Сейчас я высыпаю свою бурду. Сейчас мне надо помочь ей высыпаться. Ложку дай мне бурду. Алена, ну ты не руки будешь давать. Ну О, красота. Что делать надо добавить? что без него не будет никакого ежика. Как первого. Думаю, все. Я только кому это получилось. Закрываем. Сейчас придется уже опять ручечка. Не так. вообще нельзя это включить. Ну, мне не кажется, что это ну. Это я делаю, чтобы не было кусками какой-либо. Зато вкусно. Здесь кетчуп не Пусть остается. Ты не должен быть у тебя. Ой. Там осталось место. Давай тебе дадим. Не надо. Там у тебя равно полное. Будешь украшать? Тебе кетчуп украсить? Вкусно. Вкусно. Сейчас мы вот это все должны выпить. Кто выпьет, тот получит вот эту награду. Но на вкусный, на не ракета. Ладно, без трубочек, без трубочек. Так, кетчуп, без кетчуп. Кетчуп. А, так, начинаем. Скажи, у меня ложка закопалась. Сейчас мы это все выпьем.

И я выиграла. Хочешь кусок, а? а? У меня награда вот, вот и персики. А это хочешь? Всем пока, с вами была Юлия Чемеринская. Вот, вот этого больше не, не надо пить и не делать. Всем пока. Потому что остальное это рецепт. Всем пока.